Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi surbendigos uh, tri medito in uh, por la longa semana fino de citie. Mi si digas flanke de canalo, la vetero sa stiel mirinda che mi ne resistis latenton mediti exterre Do, uh, mi iom bedauras la podcast uh, emuloin, sed uh, mi invitas vin spekti la medito ne nur ausculti. Do, scribas Zamenhof en gazeta articolo e la esperantisto en la jaro 1895, La sekvon pri la temo de la rimedoi por subteni esperanto. Se ni ec havus ricega in capitalo in decreso, cae povus eldoni nian lerno en ciui lingvoi de la mondo, donadi constante annonsoin en ciui gazetoi, donaci sen page lerno libro in al ciui unu cae duono da miliardoi da homoi sur la tero. La mondo audus vidus cae restus indifferenta. Oni tiam diros al ni, ni vidas nur che vi havas monon, se ni ne vidas su via lingua povus servi ciel effettiva lingua. Ancora anta o okay, che da iaroi ni men pensis che por venchigi ni anaferon est suffice superciuti la mondon per lernolibroi... libro in pardon superciuti la mondon per lernolibroi libro i kai anonzo sed la sperto montris che ni eraris kai la montro in la sperto ni devas anta uci o preni en calcolo se ni ne volas che ni elaboro che malgranda i rimedoi per di giovane do chi o casus vi havas celon. Vi faras hipotezon por atingi tiun celon. Kaj do, vi starigas planon. Ir vojon por atingi la celon. Vi organizas la tuton kaj faras agadon por tiun. Kaj, kiam vi agas, post lagado vi havas sperton pri tio, ĉu ne? Bonege. Kaj kio okazas, vi devas preni en kalkulon por uzi la Zamenhofan esprimon. Ĉu kaj kiom grave vian celon estis atingita? Via celon ĉu kaj kiom grade vi atingis vian celon. Ciar mult foie, cio casas estas, che la resultoi estas ne vere competitiva. Cai mi pensas che vedaurinde tre malofte esperantisto in un tempe agnoscas ciam ili eraras. raras kai ne pritaxas objektive la rezulto de la agado mal al zonhof do ni povas vere kun mediti pri tio kai ni povas lerni de zamenhof esti pli honestai kai pli sincera i kun imem kai poste kun la alia kai ne nur rilata l'esperanto kun mi pensas che essa stre grave per i taxi sperto e che i premi ili en calculon post l'agado ni ag agada sagata sta tutto un tempo kai rare ni prenas la occasion halti kai mediti pri chi occasis antau ol comenzi la nova nagado Do, ni cun medito dito pre tio, mi dankas pro via tento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.